王教练，我们俩有不同的步伐，他可能是这样一开始，哒哒哒哒。我一开始演示的动作呢，是一个小跳步，你看，看到了吗？你常规的打，中规中矩的打，哒哒哒哒。 如果你要保证右直是非常重的力量，你要跳步把这个前板的这重量给放轻了，或前板其实也可以蓄力，叭嘣 o k 那如果再快一些，右直重击，叭，慢慢来，蹦蹦蹦蹦哈。有的这样打，点两个组合的第一个动作，噔噔，重击的跳步走，叭叭叭叭。如果加个腿，对不对？走，叭叭叭蹦。